saio daqui, vejo o pôr do sol, vindo e sol. Vejo a luz das estrelas. montanhas, fica mais perto. até aí te ver. Mas quero levar você. Acender uma fogueira, fazer uma oração, pedir ao Pai Senhor. agradecer ao dia, vendo nascer do sol, seu par nós dois de fundo girassol. Esperar a chuva Serra do Cipó, Cuba do Caparaó, pro pico da bandeira, vou até a